que este ano estou moi contenta porque no ano 2021 non poidemos facer o campamento da lanzada e a verdade que tiñamos moitas chamadas das familias preguntando se non íamos xa no 21 non a facer o campamento porque a verdade está nun lugar privilexiado. Música Eu quería saber que estaba desben, que estaba desfrutando, tamén coñecer as monitoras e os monitores, agradecerlles o seu traballo, a súa adicación, e, e bueno, pois vir de novo non a desfrutar de este campamento que para min é unha das actividades máis fermosas que desenvolvemos dende a Deputación de Pontevedra.